le vamos a enseñar un, truquito que es muy bonito, que es que haga 8. Entonces, primero les va a mostrar cómo, cómo, cómo, los hace ya él para que vean el final, y después el paso a paso. Entonces, vamos, Ocho. Ocho. Ocho. Ocho. ¿Cierto? Eso es un ejercicio muy bonito, pero les voy a mostrar el, el, el, el ejercicio pedagógico cómo se arranca. Entonces, lo primero, abrimos las piernas, con juguete o con comida, hacemos que pase primero por acá y empezamos a premiar acá adelante. Después, por el otro lado, premiamos adelante. Y cuando ya ellos lo vayan teniendo, lo hacemos a dos. Y le vamos diciendo ocho, ocho, así. La medida en que ellos lo van cogiendo, después empiezan a, pasar por entre nuestras piernas. Es importante que no exageremos mucho en este ejercicio, nos divirtamos mucho, no los estemos regañando, sino que sea algo muy divertido para ellos. Entonces ahí nos van contando cómo les va con este ejercicio y se van a dar cuenta que se van a divertir mucho los peludos y ustedes con Ahí nos vemos en el siguiente.